Lucy Wahyudi. Saya punya daun monstera. Daun monstera ini yang sudah saya gunting menjadi bentuk segi empat karena saya mengikuti bentuk wadah saya, wadah saya yang bentuknya segi empat ini. Daun monstera ini saya akan pakai dua line. satu lebih kecil, satu lebih besar. Dan saya akan pakainya yang satu bagian yang kena matahari kita sebut bagian yo Lalu yang bagian belakang kita sebut bagian in, bagian bayangan. Jadi kelihatan nanti ada dua uh, surface yang berbeda ya. Kita pakai yang pendek, ini udah saya kasih kawat ya. Saya tekuk, yang pendek saya mau taruh di depan. Ya, lalu yang belakang ini juga saya kasih kawat saya tekuk juga cara tekuknya itu sebelum ditekuk kita harus pencet dulu pakai tang ini supaya dia empuk kalau dia udah empuk mudah tekuknya dan dia tidak patah kalau dia masih kaku masih keras itu bisa patah kadang-kadang ya nah jadi dia bentuknya uh, sudah enak lalu saya akan taruh di sini dia akan satu arahnya ke depan satu arahnya ke belakang jadi dia ada jaraknya ya lalu saya akan pakai bunga krisan ya seperti biasa bunga krisannya itu saya senang dia smile sama kita ya Dia smile sama kita yang lebih eh, panjang saya taruh di depan supaya dia juga ada jaraknya ya cara penancapannya itu sebetulnya terserah masing-masing kebiasaan ya ada yang suka tancap bunganya dulu daunnya belakangan boleh-boleh aja karena ini kan rangkaian cinta jadi bagaimana kebiasaan seseorang itu tidak sama kalau saya saya lebih suka pasang yang seolah-olah ini tangkapan pertama ini seolah-olah seperti rakanya ya dan saya juga akan tancap sekarang saya ada ranting yang bentuknya siku begini saya akan membuat siluet segi empat saya ada dua kita lihat yang mana oh benar yang panjang kita taruh di belakang ya lalu yang pendek agak di depan iya seperti ini ya jadi mengikuti siluet daripada bentuk segi empat jadi bentuk segi empatnya lebih diperjelas lalu saya akan kasih bunga aksennya di sini bunga mawar ya bunga mawarnya pendek aja nyumpet-nyumpet sedikit dan yang lebih panjang saya taruh agak di depan oke dia juga tetap bersusun ya yang paling depan mundur mundur sampai mundur jadi dia akan kelihatan tiga dimensi hidup setelah itu saya akan kasih pengisinya atau biasanya kita sebut dia tuh asirai jadi dia penyunting ya supaya dia lebih manis merangkai detail rangkaian yuka itu tidak ada salahnya jadi tergantung daripada kebiasaan masing-masing bagaimana enaknya aja tetapi yang paling penting hasil akhirnya harus tentu bagus ya. Ya, karena daunnya di sini bolong-bolong saya akan taruh di belakangnya juga sedikit kuning-kuning supaya dia kelihatan nanti sama-sama ada bayangan kuning di sana ya jadi kita kasih lagi bunga krisalnya di belakang di dalam ya. karena ini formnya agak besar kita boleh kasih di sini di belakang tapi pendek aja supaya nggak terlalu tampak dari depan Ya. Ya. Rangkaiannya eh, sudah selesai. yang juga ambil cerol dengan bentuk segi empat. Segi empatnya ini kita ambil siluetnya dari wadahnya. Bentuknya itu di dalam yang juga tuh bisa macam-macam. Ada bentuk segitiga, ada bentuk bulat, ada bentuk segi empat. Jadi bagaimana kita imajinasi kita, kreativitas kita, kita mau bikin apa. Biasanya itu datang dari yang paling mudah itu dari wadahnya. Karena wadahnya itu segi empat, lalu kebetulan daun monsternya ini besar, bisa kita potong menjadi bentuk segi empat. Ya. Di sini rangkanya ini, ini saya pasang untuk mempertegas saja supaya juga dia ada sesuatu ada garisnya ya jadi dia lebih hidup gitu ya tadi kita sudah merangkai pakai monstera yang saya bentuk segi empat sekarang saya mau coba dengan bahan yang sama bunga yang sama tapi bentuknya berbeda coba kita lihat monsteranya ini sekarang saya potong separuh saya potong separoh, ini saya bentuk lagi agak bulat. Lalu saya kasih kawat di sini. Ya, nanti akan saya bentuk. Saya pakai dua juga, satu separuh juga, tapi ini warnanya monstera ini udah agak kekuning-kuningan ya. Tapi saya lihat tetap cantik. Ayo kita coba. Bentuknya ini saya mengikuti bentuk dari wadah ini kalau tadi yang segi empat ngikut bentuk wadah segi empat juga ya. Saya akan coba pakai dua monstera yang sudah saya potong ini. Satu di depan, satu di belakang. Ya. Jadi ini saya kasih kawat. E, memang monsteranya kan udah ketekuk nih secara naturalnya memang udah begini. Jadi di sini saya kasih kawat. Nanti saya akan tekuk ini di sini kita tekuk ini kita gepengin dulu kita tekan pakai tang supaya dia empuk lalu kita tekuk seperti ini nah karena ini kan yang masuk ke dalam formnya ini karena dia pendek kita nggak bisa terlalu panjang jadi saya kita tekuk di sini kita tancap di sini nah ya oke lalu satu lagi saya mau taruhnya di belakang di belakang jadi saya tekuk di sini ini kita tekan lagi ini sudah ada kawat kita tekan lagi tentu sudah harus pasang kawat ya kalau enggak apa? ini kita tekuk begini nanti ini yang masuk ke sini. Nah, ini dia pendek sekali ya. Warnanya sudah jadi. Seperti biasa, ada jarak tetap. Ya. Sekarang kita coba kasih bunganya. Kita betulin dulu posisinya. Udah enak, baru kita kasih bunganya. Ya. Bunganya sama seperti tadi, saya pakai gompi, krisan, yang pendek juga di belakang. Ya. Saya agak konsisten ya, uh, supaya teman-teman bisa mengikutinya susunan tancap susunan tancapnya itu kalau teman-teman perhatikan itu saya selalu konsisten kalau memang nanti kita udah mahir, tentu akan berbeda ya. Iya. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini. Seperti biasa kita kasih aksen. Jadi memang eh, konsisten banget supaya kita hafal. Jadi teman-teman yang nggak ikut kelas saya bisa gampang ikutinnya ya pendek juga tapi beda panjangnya dengan yang ini boleh agak sedikit lebih panjang oke sudah kasih apa lagi seperti biasa kita kasih asirannya sirainya di sini juga sama bunga krisan krisannya bagus nih kasih agak sedikit panjang iya lalu setelah itu kasih yang lebih pendek tetap smile sama kita ya jadi dia mengarah melihat kita tersenyum dengan kita ya sudah jadi gampang ya saya kasih tambah sedikit lagi di belakangnya di sini supaya ada ngintip-ngintipnya tuh ada bunga di situ nggak kosong tapi pendek aja oke jadi dari sampingnya itu nggak kosong ada bunga juga ya rangkainya udah jadi tapi kayaknya pergerakannya tuh menurut saya kurang luas kurang greget gitu ya coba kita pakai ini fusto ini kita pakai kita tarik garis supaya dia lebih ada pergerakannya kita harus potong kira-kira segini makin panjang makin susah ini uh, eh, fotonya ini soalnya yang tidak berongga yang padat aha bisa nih iya iya sedapat mungkin harus lihat lakukan yang kita mau tentunya ya nggak dia patah udah udah mulai kita mau tekuk di sini kawatnya sampai di sini kan oke kita ukur lagi oke tekuk di sini yes lalu kita taruh di sini taruh di sini dia mempertegas garis horizontal saya kira pakai satu aja ya atau pakai dua coba kita lihat ini hmm, kita taruh kawat ini kebetulan pakai kawatnya yang Jepang punya ya yang nggak ada nggak ada floral tape-nya jadi lebih mudah masuknya kalau ada floral tape lebih susah kita ukur dulu kita mau taruh di sini ya segini lalu kita taruh di sini sudah jadi rangkaiannya yang tadi pertama bentuk segi empat. Kalau ini bentuk apa ya? Oval, bulat, oval gitu ya. Karena mengikuti daripada si wadahnya. Jadi jika unusual bentuk oval atau setengah lingkaran bisa kita sebut juga. Lalu ini siluetnya siluet horizontal ya jadi bisa kita gabung unnatural, siluet horizontal panjang begini. Ya, dari sini contoh kita bisa bikin dari materi yang sama bentuknya bisa berbeda, kesannya juga bisa berbeda. Jadi tergantung selera kita, kita sukanya yang mana. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa share, like, dan subscribe.